nella Bassa Reggiana noi avevamo tra Limidi, Soliera, eh, Carpi, insomma tutta quella zona lì, noi avevamo eh, un po' ammassato tut tutte le nostre forze, molte delle nostre forze, perché lì tutte le case erano con noi, tu tutti i posti erano... Era e, e avevamo avuto anche un periodo che la chiamavamo una zona libera, cioè che non c'entrava nessuno in quel... Però eh, c'è stato, mm, tra, tra i, i nazifascisti, eh, si vede che avevano, per quella zona lì, ci avevano ragionato su anche loro, non solo noi. Allora a un certo punto hanno deciso di fare un rastreamento per liberare la zona. Ma un, rastre un, rastrellamento con delle forze, con delle mitragliatrici, con, con delle forze pesanti, delle armi pesanti anche, per liberare questa zona che avrebbero distrutto un po' tutta la nostra organizzazione, diciamo. Allora ci siamo riuniti, il comando, ci siamo riuniti al comando, qui c'è da andare, c'è la solita storia, della staffetta che deve partire e deve affrontare eh, que quest questo combattimento, perché era un vero combattimento quello lì, di forze, e, e andare a avvisare tutti i nostri, perché se no li, li massacrano se non sono pronti a affrontare eh, questo rastrellamento e se non, se non sono pronti per affrontare eh, vuol dire che eh, si ritirano in tempo prima di essere tutti massacrati. Un bel momento dico, allora ci vado io. Della zona ero già pratica, perché là ci andavo spesso. E, e avevamo tutte delle famiglie di contadini che erano delle famiglie meravigliose. E dico parto, datemi la rivoltella e vado. Gli ordini più o meno quelli che si poteva si tenevano nel cervello e, e si tiravano fuori quando, quando era il momento e vado. E allora incontro questa pattuglia e cosa faccio? Eh, mi intimano l'alto, io tiro fuori la mia rivoltella e sparo. Sparo mentre vado in bicicletta e vado e sparo eh, fin quando eh, riesco e continuo ad andare, vedo che continuo ad andare e vado e, e arrivo al punto giusto eh, dove, dove, mi potevo fermare e che dovevo poi avvisare tutti quelli che, che dopo si sono dati lì, poi abbiamo fatto presto a darci voce e così. E, e sono riuscita a passare tramite queste, questi spari, queste pallottole, que, questo eh, disastro, perché quando, quando c'erano loro che sparavano... Eh, non, non, non, non avevano bisogno eh, di risparmiare una pallottola perché dopo là non ce l'ho. Cioè, noi dovevamo fare anche questo, ma loro eh, ce n'avevano in abbondanza. E ci sono riuscita, è riuscito il combattimento, è riuscito tutto e, e si sono salvati e, ed è andato tutto bene. E a pensarci noi ridiamo, ma si sono salvati, sai quanti ragazzi si sono salvati, che potevano morire quasi tutti perché li prendevano in un momento che... Oh, io non sapevo neanche che questa era stata cioè che era stato un episodio conosciuto, eccetera, perché mi sono visto un giorno arrivare a casa eh, i carabinieri e che mi davano questa notizia che mi era stata, eh, che ero stata premiata eh, dall'esercito, dall'esercito dal, dal, dallo Stato, insomma, di questa medaglia d'argento al valor militare, che io ne sono stata proprio molto <laughs> orgogliosa, che non sapevo che da questo potevo anche guadagnarmi questa bella medaglia che, che, che diciamo me la sarò meritata.